谈到爱情呢，最美丽的开头肯定是一见钟情啊，英文叫做 “fall in love at first sight”。那么这个表达我觉得非常的棒，“fall in love” 就是整个掉下去啊，你想，就是坠入爱情的感觉啊，那种沦陷、跳楼的、失重的、非理性的、抓狂的，但是又很爽的感觉就表达出来了。明知是个悬崖，但是如果遇到了 love，就值得纵身一跃。但爱情真正的难关在。 第二个阶段，也就是说，还不是说步入婚姻了，就是两个人相处久了，激情褪去，怎么样进一步相处呢？这个时候，爱情就从激情变成一种学问和智慧了。英文中表达也很好玩，他说：“The really trouble with fall in love at first sight is the second sight。”一见钟情的最大问题是第二见啊。比如说，在泰坦尼克号里边，这个 Jack 就牺牲了自己，让 Rose 活了下来。 那这是个悲剧了。但是如果这个 Jack 爬上来了，而且还没死，和 Ross 一起上了岸，不知道这两个人会不会有更大的悲剧呢？那为什么会这样子？永远那种激情四射的爱情会有吗？答案是，也许很难。当一个人恋爱的时候啊，你的大脑就分泌一种东西，叫做苯乙胺，又叫 P E A。这个 P E A 啊是一种让你特别兴奋的激素。 让你手心出汗、心跳加速、颜面发红、瞳孔放大，身边的一切好像都在融化一样。所以，当你看到喜欢的人一个笑脸、一句话、一个微信的问候，你就会出现这种状况，俗称叫“来电了”。请注意，“来电”这个字啊，绝对不是一个形容词，而是当时真实发生在你大脑中间的生化反应。所以，我们经常说，哎，他被电到了。有两种情况还可以人为的制造 PEA。 一种是吃巧克力的时候，一种是在人遇到危险的时候。如果你真的喜欢一个人，你可以带他去一个陌生又危险的地方去旅游，带上一包巧克力，然后晚上看鬼片，估计很有助于 P E A 的发生。这也是为什么你会发现，在恋爱的早期，坏男人比较受欢迎的原因，因为坏男人让你分泌这种 P E A，不知道是恐惧还是心动。不幸的是，这种 P E A 心灵春药起作用时间非常的短。 平均呢是不到三十个月，就是六到三十个月，也就是半年到两年半，然后慢慢效果就递减了。时间一长，两个人的关系就像左手拉右手，彻底就无感了。这个时候，爱情就进入了下半场，你的脑子里面 P E A 开始下降，而另外一种激素上升接管了感情，叫内啡肽。内啡肽这个玩意儿很厉害，又叫脑内吗啡，就是大脑里面的吗啡。 它负责温暖、宁静、亲密的感觉，哎，在拥抱的时候、开玩笑的时候都会分泌。母亲在生孩子的时候、跑步的时候、这个冥想的时候，大脑都会持续的分泌内啡肽。虽然没有 P E A 那么的激烈，是一种兴奋剂，但这种宁静的感觉一样会让人上瘾。其实，亲密的友谊也会带来很深刻的内啡肽。你有没有见过两个老男人一起去钓鱼？两个人在那一坐。 一个下午三个小时，一句话都不说，偶尔递颗烟。回来以后，你问他，哎，怎么样？那个老头说，哎呀，今天跟老张在一起非常享受。你看，这两个人之间就产生了大量的内啡肽。在这个阶段呢，激情要么转向亲密承诺，要么呢就无疾而终。那么，所以和你喜欢的人交朋友是爱情下半场最重要的一个地方。如果没有能在 P E A 消退的两年之内建立起来内分肽的这个支持系统的话， 这段感情啊就会断裂，你只能去寻找下一个新的开始。所以你会发现，有一些人就会一辈子都是热恋、分手、热恋、分手、热恋、分手，进入这种轮回状态。这其实就是爱情的下半场不会踢的原因。所以很多人谈恋爱谈到第二年的时候，你就会发现，再不结婚就只能分手了。讲的就是这个激情消失，亲密感又没建立起来，只能靠婚姻的承诺来续命，看看是不是能给双方再来一次机会了。 在我看来呢，机会倒是可以给，但是方法要有转变，因为时间长并不会带来亲密，如果方法不得当，反而会带来更多的仇恨。与日俱增的是熟悉感和惰性。最后面很多情侣夫妻就落到今天这个现状，就是因为习惯了懒得折腾而绑在一起，但是互相看对方又不顺眼，是一个无奈的生活合伙人。哎呦，突然意识到这个大过节的聊这个，是不是搞得你连？ 做热烈而羞羞的事儿都有负担了，不要紧啊！我给您一个解药：维持长期感情的秘密，在往文学来说就是怎么样修炼两个人相处的智慧；在生物上呢，就是怎么样持续的刺激对方分泌内啡肽；对于个人成长来说呢，就是如何更好的维系双方的情感账户。那么，什么是情感账户呢？这个观念呢，是由美国的心理学家威拉德·哈利提出来的。他说，我们每个人心里都有一个账户。 每一次你让对方开心，做了一些让对方高兴的事儿，就是让对方的账户里面存钱；每次你让对方哭、受挫折、受苦，就是你在你们的账户中间提了款。其实，如果两个人的账户存款很丰厚，很多小问题就无所谓，就是你账户里面有一两千万，扣个一二十万都无所谓。但如果账户里面赤字连篇，来任何一点小事儿都可以变成大事儿。所以，关系的秘诀并不是时间长。 也不是关系紧，而是你的账户是不是丰厚。尤其在中国这种紧密的人际关系中间，很多相处越久越是亲密的人，恨意反而越强烈，因为都在取款嘛，就是这个问题。所以，我们用中国的语言之精深博大，能把老外搞死。你看，他说没有关系，就什么都有关系；有了关系呢，就什么都没关系了。 你看，情侣之间的吵架哪有几个是真的为眼前那点小事儿的？都是在借题发挥。关键还是你们的心理账户没钱了。这个时候啊，双方都希望对方有所改变，但是也没戏。为什么？因为改变的前提是心理账户是正向的，别人才愿意继续为你投。否则，两个都想说，凭什么是我呢？那么，怎么样提高情感账户的储值？ 怎么样？平时的时候多存点钱，为冲突的时候做好储备呢？关键就是存款的时候要投其所好，而不是给己所要。婚恋心理专家黄维仁老师举过这么一个例子，他说：“当我非常口渴的时候，你给我一杯水，这叫存款；但是我非常口渴的时候，你给我一个馒头，因为你自己饿了，你想我也饿了，你觉得这是一个存款还是取款呢？” 你看，从他的角度来说，这是存款，他动机是好的。但是从接受者的角度来说，这并不是我要的东西，这可能就是一个提款。这个时候，付出者就会觉得很冤呐。你看我付出这么多，给你那么好的东西，你竟然不领情。嗯，一定是因为礼物还不够大，不够打动你。于是继续加码，给你两个馒头。而接受者呢，则觉得又被取一次款。老大，我渴着呢，你不要烦我。你看，对方频频的打款。 你这儿持续的提款，很快这个账户就空了，这就是很多关系的终结呀。其实不仅仅夫妻之间，父亲和孩子之间，领导与下属之间，是不是也在天天的玩着这样一个心理账户的游戏呢？所以我们要爱别人，就要用别人爱的方式来做。你不是要爱的更用力，而是你要爱的更智慧。美国的盖瑞查普曼博士写了本书，叫《爱的五种语言》。 他观察和分类了五种不同的爱的表达方式，这个理论呢就有点意思。第一种语言呢叫做精心时刻，就是花高品质的时间跟对方待在一起，你心不在焉玩手机这不算。第二种爱的语言呢叫做精心的礼物，重点是精心而不是花多少钱，就是你精心为对方挑选的礼物。第三种语言呢叫做服务的行为。 也就是说呀，在对方需要帮忙的时候，你尽量主动的提供一些帮助。第四种语言呢，叫做身体的接触。很多时候说不出来的爱，可以借身体的拥抱让对方感觉到。尤其对于女生，亲密的非性的拥抱，容易让他们感觉到爱意。最后一种呢，叫做肯定的言辞，就是赞美的话。能看到对方的好处，就随喜赞叹。当你感激对方的时候，也要直接告诉他。 可以通过电话、微信、文字表达对方的鼓励、思念和感激。我也随即在身边做了一些调查啊，我发现中国的女孩呢，普遍喜欢的是精心时刻、服务的行为；男生呢，都比较喜欢的是肯定的语言和精心时刻，或者是服务的行为。一般中国人表达的比较少的呀，反而是身体的接触，这点其实跟老外不太一样。我问过很多外国的朋友，他们都会说身体的接触啊很重要。 很多人甚至会反问我说：“你爸妈在你临睡前不会拥抱你一下吗？”我说：“好像从来没有。”他们说：“那你们的父母亲怎么表达对孩子爱的呢？”我想了想说：“直接给现金。”对方彻底跪了，觉得还是你们中中国父母好。所有的情感账户上面存一进百，关键是找对语言，找对时机。第一是找对语言，比如说我身边就有这么一对情侣，妻子呢出于爱也出于责任，把家庭照顾得很好。 在家里面打点上下、洗衣做饭，先生是扎实肯干、人品温厚，事业上也很优秀，看上去好像是不是一切都很完美，对吗？但是其实这个妻子并不觉得被爱，她买了很多礼物送给对方，却被认为浪费钱；她做了很多可口的食物，你看古训不是说要抓住男人的心，就要先抓住他的胃吗？但对方好像没什么感受，他时常暗自哭泣，觉得不被爱。先生这边也好不到哪去，每天回到家里啊。 最期待就跟太太坐下来一起看看电影、听听歌，享受一下精心时刻。但对方却一直在忙于做饭做菜。自己注册了微信公众号，写了很多文章，虽然粉丝不多，但都是同路人，聊得很来。老婆却一篇都没有看过。我身边有很多很多这样优秀的人的故事，他们生活空间靠的只有十平米近，但是心里面的平行宇宙却相隔两光年。 这对夫妇都是懂得付出，也值得被爱的好人，只是一直不懂得对方的语言，就做着纯百得一的游戏。你看，在这个故事里面，妻子的语言是服务、礼物和身体接触，而先生的语言呢，是精心时刻和赞美的话。用爱的语言的角度，这两个人天天都在向对方大喊，却很少真正的对过话。 每个人都在用力的用自己的方式爱着对方，却很少关注对方真正需要些什么。如果先生开始为妻子做点家务，送个小礼物，抱着她说说话，而妻子可以停下手边的事情，就是一起待着，或者偶尔读完丈夫的文章，可以跟他点个赞，转发一下。晚上两个人在床边聊一聊，也许他们都会幸福的很多。情人节是不是也是这样？您是不是可以思考一下对方的爱的语言呢？ 到底是送个有心思的礼物，做精心的礼物，还是一顿浪漫的大餐，精心时刻，还是约一个已经累得要死的他一起做个按摩啊？服务行为，还是给他写封信，告诉他你有多棒的肯定语言，或者就是找个地方好好的待着，身体接触。你可以观察一下对方爱的语言，怎么样找到自己或者对方爱的语言呢？哎，测试是一个好办法，网上有很多免费的测试，你可以试一试看。 第二呢，就是可以试试看观察一下对方，对方抱怨的最多的以及最开心的时刻，背后面都藏着他的爱的语言。第二个策略呢，就是要找对时机。比如说，你看，老婆晚上十点半才到家，一进门一边脱鞋子，一边就抱怨说：“哎，我这个老板实在是太变态了，他不走也不让我们走，刚刚临下班才说要开会，聊到现在才结束。”这个老公呢，眼睛盯着电视，脑袋都没有转一下。 说，我早就跟你说，那工作不要去，不要去，你非不信，傻了吧？你看这句话是正确的，但一说出口，就相当于扣了一大笔钱。其实这个时候最需要的是支持和陪伴。假如这个时候稍微给一点爱的语言，就是一个存一得百的机会。这跟投资是一样的哈，在对方最难的时候，你投个一百万，哎，占百分之二十，等人家都到 B 轮了啊，都快上市了。 你也就占个百分之零点一就不错了。情感也有很多这样的投资瞬间，在对方软弱的时候，在对方需要的时候，都是绝佳的投资机会。你看，我们身边有很多人，心里特别好，也做了很多很多好事儿，存了不少钱，但就在关键时刻突然取一大笔，那就好像请人吃完一个浪漫的烛光海鲜大餐，最后面上一道臭水沟的水让你漱口一样，人家不烦你。 才怪呢！独生子女这一代人呢，往往会有一个奇怪的幻觉，他认为有一个人如果爱你，就应该透过你所有七里八怪的表达，穿过这一切，看到你内心的好。其实没有人有义务费尽心思绕着弯儿，透过你不让人舒服的表现，猜测你内在的好。你要学会自己表达出来。所以要爱的热烈，要爱的智慧，要爱的准确。愿你们每天。 都是情人节。好，今天的每日回顾：为什么说感情是死于激情，但是稳固于友情呢？你大脑中间发生作用的两种激素分别是什么？什么是情感账户？情感账户的两条原则是什么？爱的语言有哪五种？你怎么样知道自己和对方爱的语言呢？记得。 你不是要爱得更用力，而是要爱得更智慧。好，今天的每日践行，你傻呀，大情人节的还践行什么践行？赶紧该干嘛干嘛去，情人节快乐，拜拜。